Hein Tiens, tiens. Hé, toi qui joues le solitaire avec ton téléphone et ta capuche, tes regards discrets vers les mômes ne trompent personne, surtout pas moi. Amateur, t'es là pourquoi C'est quoi tes préférences, du coup Les petits garçons ou les petites filles Quoi faire Hein La vente ou bien location à des vieux vicieux hmm, À moins que ce soit pour ta consommation personnelle. si on avait mangé Lâche cette gamine. Tu vas bien On va aller manger une glace Ça te dit On dirait bien que le somnifère commence à agir. l'amateur. Il m'a bien mâché le travail. Et j'ai cru qu'il allait me la piquer. <laughs> Allez, on y va, on roule.